Գլամ համագործակցությունը Galleries, Libraries, Archives and Museums համաշխարհային վիկի շարժման մեջ սկսվել է 2010 թվականից։ Երևանի 2800-ամյակի հետ կապված մենք որոշեցինք կազմակերպել Glam Forum, որպիսի մեր ուրեմն մշակութային հաստատությունները հասկանան, տեսնեն ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում եւ նրանց փորձը կիրառեն իրենց հաստատություններում։ uh, uh, Գլամը դա նոր հարթակ էր հանգարանների եւ Վիկիպեդիայի հետ համագործակցման ծրագրի շրջանակում արտասահմանից բազմաթիվ հյուրեր են եկել մեզ մոտ նրանց հետ այդ համագործակցման արդյունքը կլինի այն, որ մեր կողմից խմբագրված հայերեն հոդվածները նրանք կթարգմանեն այլ լեզուներով եւ դրանով թանգարանի մասին կիմանան նաեւ արտասահմանցիները եւ միգուցե հետաքրքրվեն եւ գան Հայաստան, դրանով կզարգացնենք նաեւ туриզմը։ Thank you. Վիկիպեդիայում տեղադրելով այդ բազային ինֆորմացիան ցանկացան հաստատության կամ մշակութային արժեքի մասին, այսօր կարևոր է նրանով, որ դա դառնում է հասանելի ամբողջ աշխարհին։ I would just say do it because it brings so much value to your collections. Uh, it gives so much more exposure to your collections through Wikimedia projects. So that's for the clams, I would say, don't be afraid to do it because it only brings benefits. The Glamforum Yerevan is it's an interesting um, development in, the in the processes of what Wikimedia Armenia has been doing so successfully over the last few years. So I'm excited to see that Wikimedia Armenia is becoming really active and really uh, professionalizing into the, the cultural heritage sector as that becomes a more major component of what you do. There's so many museums that we can, uh, can work with and so much cultural heritage in Armenia relating to Armenia and also to a diaspora that really can be of, of great benefit to the world uh, if it becomes open access locally but, but also internationally. Հույս ունենք, որ այս համագործակցությունը կշարունակվի եւ արդեն կայանալիք բիկի խմբագրման ամսվա ընթացքում շատ-շատ հոդվածներ կստեղծվեն տարբեր լեզուներով եւ հաղթողները 15 լեզուներից կգան մեր հետ տոնելու Երևանի 2800-ամյակը։